Pues nada, pues cojo, ¿vale? Y, va, y resulta que es un tío. No, ¿Y se la toca hacer? Pues se la toca, tío, cuando le queda un tío. ¿No nos falta alguien? Diría que no, ¿eh? ¿Tú te has visto aquí una vez? Pero igual. Vamos a ver cómo se ha quedado esto. Ya la encuentra. Vamos a ver. Me da miedo. Métela. Ah, así no, así, bien. Métela ahí. Coño. Ya. Me cago en Dios. ¿Qué Se ha dejado ahí. Me ha dejado ahí. Que me aspen. Recorcholis. Repámpanos. huele mal. O sea, huele a mierda. Pero mierda, mierda. Hora próxima de la muerte. Ah, cojón de o se ha muerto o se ha cagado encima, una de dos. Yo creo que. A o ver. más cosas. No, huele a muerto. Caso de. Este es un caso de asesinato, claro. ¿Asesinato? ¿Quién ha podido entrar si estaba la puerta cerrada? ¡Claro! La puerta es la asesina. Oye, chicos, eh. Ah, venga, por casita, vamos a cenar. ¡Eh! ¡Que sigo aquí! Ah. Oye. La puerta es la asesina. Mierda. Nunca mejor dicho. Pero algo mucho más importante. Ahora que toca el bajo. Oh. Ah, bueno.